ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸೈಯದ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ನೂರು ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿತ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈಗಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಹಳೆ ಆಫೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರವರೆಗೂ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಎಮ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲಸಗಳೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೂ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಡಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಕೆರೋಸಿನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೋಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಗಲಾಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಮಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ತಾರಂತನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಜನ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಡೆದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಎಸ್ ಎನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡ್ಗಳಾಗಿದೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಇಲ್ದಿರೋದೇನಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗನೇ ಆಗಿದಲ್ಲ ಆ ಕಾ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಆಗಿದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆದರೆ ಅವರು ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆದರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮ ರೋಡ್ಗಳಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ತಹಸೀಲ್ದ ಇದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅನುದಾನ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫೆಡರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರದಿಂದ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಜನ ಜನದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಬಗ್ಗೆನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮೇಡಮ್ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅವಾಗ ಆಗಿರೋಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗಿರೋದು ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ವಾ ಈಗಿರೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈಗಿರೋದು ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದರಿಂದ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂದು ತರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಾಸಕರು ಬರಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಹಣ ಆಮಿಷ ಈ ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನ್ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲಕ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆರಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಈಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಶಂಕು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇವರು ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರೀ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜನಗಳನ್ನ ಯಾವ ಮಾರಿಸೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದಾನ ಮತದಾನ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏ ನಾವು ಕಾಸು ಇದು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಬೇಕು ರೋಡ್ಗಳ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊಸೊಬ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾವ ಸರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿತ್ತು ಇವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಕಿತ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜೀವ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು ಈ ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸೇ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ದ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಇರಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಹತ್ವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಟು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಹೆಸನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು